Bəxtiyar Vahabzadə Vətəndaş Nə gözəl səslənir bu söz. Yəni, bir vətənin övladıyıq biz. Anamız eynidir, qardaşıq demək. Mən sənə arxıyam, sən mənə kömək. Vətəndaş Nə gözəl səslənir bu söz. Yəni, iki canda bir ürəyik biz gücsüzük, bir heçik sən də, mən də tək. Vətənə güvənib olduq vətəndaş. Mənim ürəyimi qanatsın gərək sənin dırnağına dəyən çırtma daş. Vətəndaş. Nə gözəl səslənir bu söz. Yəni bir iqlimdə böyümüşük biz. Səni də, məni də böyüdən vətən, sənə də anadır, mənə də ana.'' sən də cavab dehsən, mən də hər zaman vahid anamızın xoşbəxtlığına. Vətəndaş, nə gözəl səslənir bu söz. Yəni, bir qaynaqdan su içmişik biz. O su qəlbimizdə coşdu, qaynadı, eyni bir adı ilə tanıtdı bizi. Vətənin ünvanı, vətənin adı bizə xatırlatdı vəzifəmizi. Vətəndaş, nə gözəl səsləndir bu söz. Vətən əbədidir, gedərik biz. İnsan qüvvətlidir öz vətənində. Bilirik, dünyaya biz niyə gəldik? O bizi yaradan, biz ona bəndə. Yaradan uğrunda ölməyə gəldik.''